Somos las gemas de Cristo Tontas, arruinarán mi día, rompiendo mis cosas, se meten en mi vida. Por eso llame al planeta hogar y vienen a aplastar la tierra a esas gemas y a Steven. if I could begin to be half of what you think of me. I could do about anything. I could even learn how to love when I see the way you act.